ये वाले में अरे सकता तुझे मैं खो नहीं सकता मैं मर जाऊंगा अगर कभी कहना पड़ गया ये सनम मैं तेरा ही हूँ मगर तेरा हो नहीं सकता

है इधर है वो टावर मार्क द लोकेशन नीचे नीचे